semmit, mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Már csak egyszer érteném, mennyi gyűlt körém, úgy rohannék felé, csak én. szén játszik arcomon, lassan égint fordítom, ilyen nagyon. Megügyít a messzeség, a